vita arte farita inventita Saluton kai bonvenon al nia nova episodio. Podia o estos di mancho kai Amsterdamo snumas kai mi gioias pro tio kai esas iom da homoi ie tie sed ne multae. eh? Kai verdire mi Nesias chu oportunas la origila anta omedito in aune char effettive passis pli ol cent tagoi ecte la comenzo de la tru disoligio in Amsterdamo kai do mi ne volas diri che tio ho signifas che la situazio normaligas, char la situazio ne normalas, sed, ali flanque, inizias bone cion diri, do, mi pensas che en la venonta i tagoi mi faro stremo allonga in anta umedito in por vi, nur por lanci la mediton. Uh, eh, Crom, se vi havas propono in uh, ideo in eh, por eh, igi la anta medito in pli interessai. Do bon volu reagi kai intertempe restu con ni, cun meditu con ni. Dankon. saluton kai bonvenon alianova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur gazet articolo el la esperantisto el iaro mil Temas pri clarigo kai mi legas rande de la fino de pagio sestec kai comence de pagio sestec 1. Multai el niai amicoi credeble forte miras au eble ec coleras min, che en la lasta tempo mi estas ne accurata en la correspondado, en la elsendado de libroi, cae zeter. Multai leteroi adresitai al mi restis ancora usen respondo, cae anca o la eldonado de la promesitai vercoi iras tre rapide mi petas che l'amico i boncore min pardonu, ciar givenas ne el mia culpo. Mi forlassis Varsovion, cae mi logios nun en alia urbo, sed la loco de mia constanta logiado nestas ancora o positive decidita. Gis mi, min, tute ordigos, e mia nova loco, pasos ancora o credeble du trimonatoi. En tiuci tempo, malgra mia plei bona volo, mi ne povas esti accurata. Mi esperas tial, che miei amicoi pardonos al mi mian sen volan ne accuratezon, cai mal rapidezon. Citiu el tiro parolas al mi recte, pro mia lasta tempa vivo shangio. Mi devis forlassi Milanon, cai eclogi plentempe en alia urbo Amsterdamo. Do temas pri du diversa i parto ide Europa kai fakte iel simile o al Zamenhof. Mi rimarkis ke multa homoi ki neniam devis au volis fari similan shangjon en la vivo ne comprenas la mancon de accuratezzo en la multa i tascoi ki in oni devigata sfari. Bon chance iel paradoxe ca ironie, mi povis elvoci la covimon ciel cio solvan cialon, sed mi preferintus tion ne fari compreneble. Lasta tempe mi sentis che covimo igas vere quasau dio e la machino quio venas sur la teron cae cion solvas. Ciu vi havas saman impreson racontu kai compartigu via in sperto in via place dankon pro via attento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine